Chaz in the mix. Ash, ash, ash. Ye kali kali aaki. Ye gore gore ka. Ye dikhi dikhi nazrein. ये हिरनी जैसी चाल ये काली काली आखें ये गोरे गोरे ये तीखी ये हिरनी जैसी देखा जो तुझे काली काली गोरे गोरे का ये तीखी तीखी नजरें ये हिरनी जैसी चाल Punch in the face with a big fat bass Jazz in the mix. Karo ki निगाहों में इतला के जाने लगी ये तेरी बेरुखी मुझको सताने लगी छोड़ो सनम दुख है दिल मेरा दिल को तोड़ो सनम दिल को तोड़ो सनम ये लंबी लंबी रातें काली काली आखी ये गोरे गोरे का ये तीखी तीखी नजरे ये हिरनी जैसी चाल Punch in the face with a big fat bass